cinta kamu dan apa bahasa cintanya dia. Ada tiga pilihan. Silahkan dipilih kartunya. Bacaan ini atau reading ini timeless ya. Oke, langsung aja. Pilih kartu satu, pilihan satu atau file satu ya. Apa bahasa cinta kamu dan dia? ya kalau kita tahu bahasa cintanya masing-masing kan enak ya ya oke okay, ada eight of wands king of cups dan the devil ini bahasa cinta kamu ya sedangkan bahasa cintanya dia um, ada ace of pentacles the high priestess dan the magician ya yeah bahasa cinta kamu uh, kamu punya bahasa cinta physical touch ya jadi um, kamu cenderung mengungkapkan perasaan ya dengan cara uh, sentuhan ya kebanyakan dengan cara sentuhan atau hal-hal yang berkaitan dengan fisik jadi misalkan um, kalau kamu udah dapat apa ya sesuatu hal yang menyenangkan atau kamu sudah habis melakukan sesuatu nah itu misalkan kamu um, diusap kepalanya gitu ya nah itu kamu seneng ya kamu uh, apa merasa dihargai uh, dengan cara yang seperti itu ya jadi hal-hal yang berkaitan dengan fisik Terus kemudian dia, kalau dia bahasa cintanya adalah quality time. Ya, jadi um, dia menghargai waktu yang uh, untuk bersama ya. Jadi dia nggak nggak bukan tipe orang yang uh, kuantitas tapi lebih ke kualitas ya. Jadi dia itu lebih kepada misalkan uh, kalau misalkan bertemu atau ngobrol atau kencan ya katakanlah ya dia nggak suka kalau misalkan itu uh, waktunya nggak pas misalkan di sela-sela kesibukan itu dia nggak suka makanya dia mungkin cenderung agak lebih cuek daripada kamu nah ini yang mungkin jadi um, sedikit konflik karena bahasa cinta kalian yang berbeda itu ya kamu ingin Eh, setiap hari atau setiap kali misalkan eh, melakukan sesuatu atau eh, setiap kali ada kesempatan untuk bertemu itu kamu ingin mengungkapkan bahasa cinta dengan cara sentuhan atau mungkin pelukan hangat atau yang yang ringan-ringan ya intinya kaitannya dengan sentuhan dan biasanya uh, orang yang punya bahasa cinta fisikal ini ya physical uh, apa touch ya itu suka kalau uh, apa ya bahasa cintanya pengungkapannya itu tiap hari gitu ya lebih kepada tiap hari sedangkan yang quality time itu enggak biasanya kalau misalkan waktunya pas sibuk itu enggak dia enggak enggak nge ya biasa aja gitu tapi ketika suatu suatu saat pas dia um, meluangkan waktu misal seminggu sekali atau dua minggu sekali untuk ketemu untuk quality time bareng dia akan totalitas di situ ya nah caranya adalah mengertilah dia karena di sini yang nonton kamu jadi uh, cobalah kamu mengerti bahasa cintanya ketika dia sibuk uh, misalkan dia nggak sempat um, apa ya e, memberikan misalkan ya <laughs> pelukan ringan atau uh, salam atau sentuhan lembut ringan ya yang ya intinya seperti itu bukan berarti dia nggak peduli atau nggak cinta tapi memang bahasa cintanya seperti itu quality time ya dia uh, akan menumpahkan semuanya ketika ada waktu yang khusus untuk berdua dan nggak diganggu yang lain dia nggak suka sesuatu hal yang uh, diganggu ya pekerjaan juga begitu ya dia orangnya seperti itu nah kamu mengertilah dia bukan berarti dia nggak cinta tapi memang karena bahasa cintanya yang berbeda itu ya uh, kamu um, apa ya ya kamu kalau misalkan memberikan bahasa cintamu juga boleh setiap hari kamu berikan uh, dia perhatian ya pelukan hangat sentuhan atau mungkin uh, di dekatnya dia gitu ya tapi jangan sakit hati kalau dia nyuekin hmm. <laughs> jadi seperti itu ya Uh, kuncinya biar hubungan kalian itu apa tetap berjalan dengan lancar oke okay? Uh, eh, itu aja aku langsung ke file yang kedua silahkan bagi yang belum subscribe di subscribe ya tekan tombol uh, eh, notif notifikasi loncengnya Eh, di like juga terus komen positif dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat bagi yang pengen privat reading ada nomornya di bawah silahkan diklik aja ya silahkan tanya tata caranya gimana oke okay? aku langsung ke file yang kedua uh, mungkin kamu yang mau request di kolom komentar aja ya bye bye file dua ya apa love language atau bahasa cinta kamu dan uh, si doi yang kamu tanyakan ya aku nggak baca kartu terbalik ya kalau terbalik berarti aku balik <laughs> oke okay, di sini ada page of roots atau page of wands six of wands atau six of roots age of pentacles hmm, eight of sword the empress dan the tower oke okay. ya bahasa cinta kalau kamu yang um, ini ya yang pilih file eh, 2 ini kamu yang nonton ini bahasa cintanya apa sih uh, kamu bahasa cintanya adalah act of service ya jadi kamu um, mengungkapkan itu bukan dengan eh, kata-kata uh, atau bu bukan dengan sentuhan tapi dengan tindakan jadi meskipun kamu nggak mengungkapkan perasaan kamu jarang sekali ya aku lihat mungkin kamu kamu ngomong atau mungkin jawab perasaannya dia itu cuma sekali doang tapi habis itu kamu tunjukkan dengan uh, sikap perilaku misalkan uh, bawain makanan kesukaannya dia kalau kamu cewek ya misalkan atau mungkin uh, mengajak jalan atau mungkin um, uh, apa ya bantuin <laughs> bantuin bawa barang yang berat atau bisa juga Eh, nganter kamu kemana nah itu act of service tuh begitu meskipun nggak banyak kata-kata yang terucap tapi dia menunjukkannya dengan sesuatu hal yang nyata lewat tindakan sedangkan dia ya kalau dari kartunya ini sih dia orangnya uh, bahasa cintanya adalah receiving uh, gifts ya uh, memberikan memberikan apa namanya hadiah dengan hadiah jadi um, dia suka surprise dia suka su suka dikasih surprise dan suka memberi surprise tapi bentuknya barang ya jadi misalkan um, kamu ulang tahun atau apa anniversary atau gimana itu dia ngasihnya itu lebih ke barang nah e, kalau aku rasa di sini sih e, mungkin kamu ngerasanya kok dia nggak nggak ini ya eh dia ngerasanya kok kamu nggak ngasih sesuatu barang kayak kayak dia gitu ya jadi eh, kadang miskonsepsinya tuh di situ aku udah ngasih barang eh dia ngomongnya begini aku tuh udah ngasih barang gitu loh ke dia ke ke kamu gitu tapi kenapa kok kok dia nggak nggak balik ngasih gitu ya mungkin uh, miskonsepsinya kadang-kadang seperti itu dikira kamu kamunya pelit gitu loh padahal kamu udah meluangkan waktu, udah meluangkan uh, tenaga kamu untuk uh, menunjukkan perasaan kamu ke dia. Ya mungkin uh, dikomunikasikan aja bahwa aku uh, menunjukkan rasa sayangku tuh lewat tindakan gitu ya. Jadi memang aku seperti ini gitu ya. Jadi kalian bisa saling uh, ini perlu komunikasi aja sih ya karena uh, memang tidak tidak masuk word of affirmation ya love language-nya ya jadi kalian perlu komunikasi uh, perlu sering komunikasi jadi komunikasinya nggak hanya dalam bentuk ya kak Uh, eh, kasih waktu meskipun sedikit sebentar ya kasih waktu untuk kalian komunikasi jadi biar uh, tahu gitu loh aku kalau mengungkapkan perasaan tuh lewat begini dia juga kamu kalau kamu gimana nah nanti biar ti, uh, ada titik temunya biar nggak ada uh, eh, miskonsep miskonsepsi atau uh, salah paham gitu ya um, itu aja ya uh, apa kuncinya di komunikasi mungkin kamu ngerasa kok dia nggak nggak kok dia ngasih barang doang gitu loh kok dia hanya memanfaatkan uang doang nah sedangkan dianya kok dia udah aku kasih tapi kok nggak balik ngasih barang ya kok hanya itu aja sih hmm, apa namanya missnya itu di situ gitu loh nah ini cuman satu aja simple komunikasikan aja oke okay? ya untuk yang pilih file 2 terima kasih banyak udah nyimak sampai akhir ya buat kamu yang baru nonton channel ini silahkan di subscribe tekan tombol notifikasi loncengnya um, like, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Terus, kalau mau private reading uh, ada di description box ya caranya nanti tinggal tanya sama price listnya oke okay? ya itu aja uh, aku langsung ke pilihan atau file yang ketiga bye, -bye. Uh, eh, apa sih love language atau bahasa cinta kamu dan dia jadi uh, biar gimana sih caranya kan kadang-kadang ada miskonsepsi ya atau misunderstanding antara kalian berdua mungkin ya uh, biar tahu bahasa cinta masing-masing kita lihat di kartunya yang ini adalah bahasa cinta kamu eh, bahasa cinta itu ya cara mengungkapkan gitu ya mengungkapkan perasaan gimana sedangkan ini dia oke okay. kalau dari um, kartunya ini ya um, kamu yang kamu yang milih ini itu bahasa cintanya adalah act of service ha, hampir sama seperti di PAL 2 tapi ini um, agak ada tambahan sedikit act of service-nya itu lebih ke logic jadi kamu logic banget kamu um, mengungkapkan perasaan itu nggak pakai perasaan <laughs> mengungkapkan perasaan tapi pakai logika. Contoh misalkan ya ya kamu act of service-nya itu gimana apa yang apa yang dia butuhkan misalkan dia lagi butuh uh, jadi kesannya nggak romantis ya memang kamu tapi um, ya ini namanya bahasa cinta meskipun nggak pakai perasaan atau nggak romantis namanya juga bahasa cinta pasti juga tetap ada perasaan di situ ya kamu cenderung orangnya uh, to the point juga ya maksudnya uh, ngasih bahasa cintanya tuh to, to the point uh, misal dia lagi flu tiba-tiba kamu ngasih uh, obat flu tanpa ngomong tanpa apa nih gitu atau kalau nggak gitu uh, apa ya kamu langsung ngajak ketika dia sakit kamu nggak nggak ngomong apa-apa kamu langsung ngajak dia uh, berobat atau misalkan kamu uh, dia dia ngeluh aduh kok kok rasanya aku capek ya terus tiba-tiba kamu nganter dia ke tempat wisata atau tempat yang uh, bisa buat rileks nah kayak gitu ya kamu modelnya um, memang sama-sama uh, act of service, service tapi agak beda sama yang PAL 2 terus sedangkan dia dia ini bahasa cintanya apa bahasa cintanya adalah word of affirmation nah disinilah tidak ketemunya kamu nggak banyak ngomong kamu ngomongnya cuma satu atau dua kata sedangkan dia banyak ngomong dia suka kalau mengungkap mengungkapkan perasaannya itu lewat kata-kata. Mungkin dia ngerasa, nggak mungkin ya, tapi iya, dia ngerasa bahwa kamu itu cuek banget, banget, banget, banget. Uh, dia ngerasa bahwa kamu nggak cinta sama dia, padahal kamu cinta, tapi caranya seperti itu mengungkapkannya gitu loh. Ini uh, sama seperti yang tadi, butuh komunikasi. Meskipun kamu uh, apa nggak banyak ngomong dan mungkin kamu agak wagu gitu ya <laughs> bahasannya um, apa ya mau mengungkapkan tuh takut salah kata-katanya gitu loh kamu tipe orangnya seperti itu mungkin kamu cobalah sesekali nulis surat aja <laughs> kalau kalau nulis nulis surat kan kamu nggak malu ya <laughs> nulis surat aja kamu ungkapkan aja bahwa uh, kamu memiliki perasaan sama dia tapi cara mengungkapkan kamu itu seperti itu gitu ya biar dia itu tahu ya aku rasa dia akan berbunga-bunga ya ketika uh, kamu nggak pernah ngomong terus hmm, kamu juga cenderung cuek terus tiba-tiba kamu nulis surat uh, untuk mengungkapkan rasamu yang terdalam terus kamu kasihkan ke dia dia akan ya kelepek-kelepek ya uh, <laughs> kasih aja kejutan seperti itu surat itu kan bisa di simpen lama ya bisa disimpan lama jadi bi bisa sewaktu-waktu kalau misalkan dia kangen uh, apa ya pengen dikasih kata-kata manis ya biar dia lihat suratnya itu gitu ya jadi seperti itu um, apa ya caranya agar misunderstanding antara kalian itu tidak berlarut-larut ya kalian juga perlu ngobrol ya ya meskipun kamu mm, selain kamu kasih surat kamu juga um, ya ngomong aja kalau singkat juga nggak apa-apa ya ini bahasa cintaku aku nggak bisa pakai kata-kata yang panjang gitu ya aku uh, menunjukkan uh, dengan mengantarkan kamu ke tempat yang kamu inginkan atau aku mem- memenuhi kebutuhanmu itu adalah bahasa cinta atau ungkapan perasaanmu gitu aja ya ungkapan perasaanku jadi kamu ngomong gitu ke dia jadi biar dia tuh ngerti gitu loh eh, soalnya dia tuh um, uh, apa ya bahasa cintanya itu word of affirmation sehingga kebutuhan dasarnya adalah diberikan kata-kata yang manis terus ya namanya juga um, orang kan beda-beda ya makanya perlu dikomunikasikan biar dia itu uh, juga memahami oh ternyata itu adalah uh, bisa untuk wawasan baru bagi dia juga ya eh, bahwa eh, kamu mengungkapkan perasaannya itu lewat seperti lewat tindakan nah, gitu ya itu adalah tanda cinta jadi biar dia inget-inget gitu loh biar inget-inget dan tips tadi yang bikin surat itu bisa dipakai ya <laughs> itu cukup manjur jadi biar dia nggak uring-uringan dia nggak uh, ngerasa nggak diperhatikan gitu ya oke okay hmm, itu aja terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir yang udah support channel ini uh, bagi yang pertama kali nonton silahkan di subscribe tekan tombol notifikasi loncengnya biar kamu bisa update ya video-video terbaruku terus kemudian bisa di like komen positif dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat yang mau privat reading tinggal klik aja nomor di bawah silahkan tanya tata cara dan juga price listnya Eh, kita ketemu di video-video selanjutnya ya bye bye